les Vous voulez faire construire votre maison, vous faites venir un constructeur pour lui parler de votre projet. Avant le rendez-vous, celui-ci vous demande un cahier des charges de 40 pages décrivant pièce par pièce ce que vous attendez. Il vous promet de vous faire une réponse dans un document bien épais. Si vous signez, il vous garantit qu'un an plus tard, vous aurez la maison de vos rêves. Vous y croyez, vous Moi, pas. Dans les métiers du numérique, le constat est identique. Ardesgo accélère la transformation de ses clients dans trois domaines. Le système d'information, le service client la supply chain. Moderniser une chaîne logistique, digitaliser un service client complet, transformer ces données informatiques en informations pertinentes sont des travaux qui exigent avant tout de l'efficacité. Pour Ardis Group, être efficace, c'est avant tout être agile, mais agile réellement. Ça permet de répondre à trois enjeux. La satisfaction client, la satisfaction collaborateur et l'efficacité budgétaire. Avec le client, nous définissons les fonctionnalités prioritaires selon la valeur métier. Par cette collaboration étroite, basée sur des échanges fréquents, les avancées sont connues et partagées. La confiance, ainsi, se développe facilement. Pour les ingénieurs ARDIS, être en interaction positive, engagé avec nos interlocuteurs pour fabriquer un produit qui va répondre au mieux aux attentes, donne un sens profond à l'action. Mais attention, nous ne sommes pas des idéalistes naïfs. Comme toute méthode, l'agilité a ses limites. Tout d'abord, la réalisation de projets agiles nécessite beaucoup de maîtrise dans les outils méthodologiques. Ensuite, la confiance qui constitue le socle de base de cette interaction, si pour de bonnes raisons elle ne peut être établie, d'autres méthodes que l'agilité devront être utilisées. Les méthodes agiles ont fait considérablement évoluer nos métiers dans les contextes d'innovation. Dans la formation et dans l'évolution des métiers du digital et de la donnée, il ne s'agit plus seulement d'être un super technicien, un expert. Aujourd'hui chez Ardis, au-delà de l'expertise technique, nous recrutons des collaborateurs et des collaboratrices sachant faire preuve d'écoute, d'assertivité, de leadership et de courage.